Hola saludos, hoy les mostraré cómo entrar a nuestro router de Oran sin importar la marca que sea, Huawei, cualquier marca, de cualquier sitio de teléfono, no importa, con los códigos que le daré, con los números, entraremos a cualquier router de Oran. Lo primero es ir a nuestro navegador, teléfono, computadora, cualquier parte que queramos acceder, pondremos los siguientes números. En este caso ustedes pondrán 1, centro 22.168.1.1. Yo pongo punto 5 router de para entrar. luego que ya entramos al router de Orange la clave es admin cualquier clave de router de Orange será admin admin y de esta manera pudimos entrar a nuestro router de Orange será todo amigos de YouTube espero que les haya gustado este video comenten y suscríbanse. Pronto haré un video de cómo configurar nuestro router para cambiar la contraseña y hacer red, una red diferente que no diga Orange. Hasta la próxima.